nas manhas Não caio em sua lábia nem sua cara de santa Eu vou te ganhar, eu tenho senhas 4K tem no meu bolso sem ter blá blá blá Te faço flutuar, você vai se amarrar Tô com blend na minha mão, você vai delirar Ela me ganha quando ela senta Jogando essa raba em mim tudo em câmera lenta Pele na pele, eu sei sua senha Joga na minha cara mostrando que cê aguenta 20k no bolso, eu tenho isso cê se envolve Sem tempo pra amor eu tô ocupado nos corres Jack me deixa high, ela defende Faço do meu jeito que até suas pernas tremem Cê me gruda, meu nome geme Depois do fim da noite é o mesmo jogo de sempre Ela me consta, ela me ganha Não vou perder meu foco enquanto a sua raba balança Não vai me complicar, eu tenho as manhas Não caio, não sou lábia, nem sua cara de santo Eu vou te ganhar, eu tenho as senhas Quatro cadernos no bolso sem ter blá blá blá Te faço flutuar, você vai se amarrar Tô com um blend na minha mão, você vai delirar Minha desculpa, você nunca me esquece Não caia no seu jogo, você tava de blast Sei que só louca, não larga do meu pé Me lembro muito bem, sei bem quem você é Minha desculpa, você nunca me esquece Não caia no seu jogo, você tava de blast Sei que só louca, não larga do meu pé Me lembro muito bem ah, ela é bem gangsta, ela me ganha Não vou perder meu foco enquanto a raba balança Não vai me complicar, eu tenho as manhas Não caio na sua lava nem na sua cara de santa Ela te ganhar, eu tenho as senhas 4K tem no meu bolso sem ter blá blá blá Te faço flutuar, você vai se Tô com um blend na minha mão, você vai delirar